dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kembali semula di dalam Saf React Agent Ali Season 2 Episod 12 Kita lagi satu episod yang nak finale Tanpa buang masa, jom Okay Sementara tu mata dah kena infiltrate Dah ada orang ceroboh, ceroboh ke? Oh Rizwan kembali Tahan dia Dah orang tak tahu apa kan so diorang tangkap je lah Rizwan Kenapa? Ha, Rizwan ke pasal Kau Ejen Rizwan? Kau okey ke? Uh, sorry Victor. Aku kena pergi. Wah, kawalan ketat, Mai. Jangan Ali Ghazali, Ejen Muda. techno. Benarkan dia masuk. Wah, asyik ada barrier, eh. Sebab dia orang ready untuk apa tu lah pencerobohan tu infiltration eh. Betul ke Ejen Rizwan dah datang balik? Jangan sibuk Ali. Wah, serius weh. Sila laporkan diri di arena. Semua ejen muda ada di sini. Saya berharap dia boleh kembali ke mata. Ah. Tapi, dia bukan lagi jin yang saya kenal. bukan ya. itu yang dah saya katakan? Sebab itu kami terpaksa bertindak sewajarnya. Tidak tindakan kamu yang telah menjadikan dia uno. Ooh. Baik kau jaga bunuh tu sebelum aku. Hans. Cukup. Yelah, dia orang kan nak bunuh kan. Apa pun yang kamu fikir, perbuatan kamu bertindak melulu tetap bercanggah dengan kod tata laku mata. Ya? Apa? Setelah mengesan suatu signal yang tak dikenali, oh. sedang bergerak laju ke akademi. Hidup lagi ke? Mungkin. Oi. Oh, yang benda yang diinjek tu. Dia kena kawal. Ni Uno punya power lah ni kan. Sama macam dia kawal Trash hari tu. Kan Rizwan dia kawal. kau baik. Kamu buat begini. Tak nampak ke kat aku? Ha. Tak boleh kawal. Ha. Tak nampak ke urat-urat tu? Alah, sianya tengok Rizwan macam ni weh. Dia nak lawan kot Tapi memanglah agent yang terkuat bahaya weh kalau ada orang kontrol Kau tengok Rizwan macam mana kau tengok Eh hey. Kau dengan Karya Oh lawan dua Dengan apa Bakar sekali Oh dengan Leon sekali Maaf Aku tak sangka Akan jadi begini Maai Oh guna semua eh Oh dia turun lemah tu eh Mati ke Oh dia buat barrier Masih boleh jejak dia boleh. Aku ada satu. Sebab dia orang selamat. Rasi, tak jauh dari sini. Ya, kena kontrol. Ada pula Dr. Aaron. Kalau ada gitar kat sini, okey ke? Tak guna melawan lagi, Rizwan. Kamu dah terlalu lemah untuk buat apa-apa. Lagipun, Tengok, kami dah tahu kelemahan kamu semua. Habis. Tak ada pistol susah lah awak dah balik. Kita cuma perlu bertahan sikit lagi. Oi, karya lawan dengan apa? DOS lah. Lepas tu lawan lah dengan ni sekali. Dr. Terence susah sikit lah. Uh, Karya satu lawan satu dengan DOS si best eh. Oh robot tu eh yang paling power sekali. Yang laba-laba oh, semua robot. Oh gitar kan betul? Kalau ya, di gitar senang. Let's go. Formasi cengkau. Formasi cengkau. Barulah lengkap kan. Eh. 4-4 trust dah lawan. aku dah cakap. Tengok. Dia orang dah start lawan. Dia orang mesti nak tolongnya. Kita pergi tolong. Ish, tak payahlah. Dia orang nak rampas Iris kan. Takkan nak bawa Ali ke sana. Tak payah pun. Kita tengah menang. Hmm. Okey, dua dah jatuh. Kuat tu robot tu. Yelah robot paling kuat eh. Tak lut ke? Ui tak lut bai. Mak ai kena slice macam tu je. Ya? Even yang paling kuat ni pun Oh my god Uno Memang betul bahaya tu lah Apa ni apa ni Oh dia kontrol lah Ah sudah Override Override mode Ya yeah. Macam mana dia boleh ada Oh yang dia cakap pasal salinan tu lah Aduh Rizwai kena pula ah. Ya inilah masalah dia bila orang jahat dapat override Kau buat robot kuat macam mana pun orang boleh guna balik <laughs> Macam bapak dia Macam bapak dia eh general Come on Ali come on sekarang bukan masa untuk bergaduh. Apa kau nak cakap ni? Sekarang bukan masa untuk bergaduh. Betul? Susu dah sampai depan pintu. Semula-mula masuk akademi, aku kagum tengok korang semua hebat-hebat. Aku harapkan Iris je. Ya. Dia aku guna kalau hebat, pas tu pecah belah. Betul? Finally. Setiap ejen sepatutnya bersatu. Berjuang sebagai pasukan tanpa mengira perbezaan. Ya, finally Ali. Kita di sini untuk melindungi saya. Kerjasama. Aku tak nak kita ulang kesilapan ketua teras. Kita ejen muda mata. Susah macam mana pun, kita berjuang sama-sama. Betul. <clears throat> Kan mereka pun ejen. Ah. Oh! Elisha? Bukan. Oh ni. Sniper ni. Aku tak ingat nama dia siapa. Nero Zero. Wah, kau tengok tu. Bersusun ikut teras. Mari, gunakan Atlas untuk atur serangan. Oh. Settle. Ni yang askar biasa je kan. Tak apa, Chris. Kau ni, kita orang punya. Let's go, Iman! Iman! Mika Dia suka dia ni Memang ah. Nice one Alisa Kau kena simpan tenaga untuk kita pakai Atlas Oh Atlas eh Jaga-jaga Oh Dia nak masuk dalam je kan Ha, dia nak pergi mainframe je apa lagi? Pergi. Tak habis-habis tu. Comot mesti. Akan lawan dengan Dr. Aaron. Bukan lawan lah. Dia kacau. Okay, nice. Ya, yeah, itu dia. Musuh sebenar dia. Cari-cari ha. kat mana nak kontrol. sempat sempat ni sempat mesti sempat je. Yes, nice one. Rudy? Ya. Yeah. Rudy pula dia masih tak percaya. Ya Uno ni jahat. Dia mesti akan pergi juga tanya. Ataupun dia nak fight? Ejen eh, Jin. Tak ada siapa ingat kau. Jangan halang aku. Whoa. Dia dah berubah. Dia tak macam dulu dah. Kami takkan biarkan kamu percaya. Cinco. Ya, virus tu kan. Alamak. Aduh. Tak ada siapa oh, sedar pun weh berapa episod mikrobak dalam tu. Kamu okey? Huh? Ha? Zid! Ha? Kenapa ada cahaya keimanan ni? So harapan dah datang ke? Kenapa outro macam ni? So let's go. Zain versus Uno ataupun Jin next episode. So itulah dia. Episod 12 Satu lagi sebelum finale Episod akan datang mesti Apa Zain akan lawan dengan ni kan Uno kan So kalau korang suka dengan reaction ni Dengan cahaya Harapan kita ni Korang boleh like Jangan lupa untuk subscribe juga Kita akan jumpa Di video akan datang Untuk finale season tu Assalamualaikum Dan Bye bye